Veel mensen ademen 12, 14, 16 tot wel meer dan 20 keer per minuut. Als je fysiek niets doet, is 6 keer per minuut genoeg. Wat gebeurt er dan als je te snel ademt? Als je zittend achter de computer 16 keer per minuut ademt, dan zit er een paraatheid en gejaagdheid in je lijf alsof je met 20 km per uur tegen de wind fietst. Als je de hele dag door zo snel ademt, dan kun je daar last van veel voorkomende klachten die direct verband houden met een te snelle ademhaling zijn vermoeidheid, een gejaagd onrustig gevoel, hoofdpijn, vaak zuchten en geeuwen tot zelfs hartkloppingen. Maar wat gebeurt er dan als je rustiger ademt? Zoals deze klachten voort kunnen komen uit een te snelle ademhaling, zo zul je merken dat door rustiger te ademen je ook beter kunt slapen, minder hoofdpijn zult hebben, meer energie over zult houden en minder gejaagd zult zijn. Hoe ziet een rustige ademhaling eruit? Als je je ademhaling zou laten meten, als je bijvoorbeeld krant leest, en je ziet dat je 16 keer per minuut ademt, dat je in- en je uitademing hetzelfde patroon hebben. Met een rustige ademhaling zal het altijd zo zijn dat je uitademing flink langer is dan je inademing en dat daarbij je hartslag een stuk lager is. Wat kan je zelf doen? Een goede ademhalingsoefening is simpelweg je uitademing verlengen. Adem rustig in door je neus, verleng je uitademing net zolang het nog prettig voelt en adem dan weer rustig in door je neus. Belangrijk is dat je niet te diep inademt en dat je wel je uitademing wat verlengt. Doe deze oefening de komende 6 weken 3 keer per dag 10 minuten en kijk eens wat dat doet.